Presented by Open Music. रे मारम गोली रे जे भी बोली रे कह देव बर्बादी रे पवन तरबहा करे जाता रे मोरा मौलिया से शादी रे पवन तरबहा करे जाता रे मोरा मौलिया से शादी रे मारम गोली हम छोड़ब रे कहे सुनील मारियो पर मुरी फोड़ब रे चाहता रे मोरा मौलिया से शादी रे रे जे भी बोली रे रे जे भी बोली रे कह देव बर्बादी रे करे जाता रे मोरा मौलिया से शादी रे अपन music digital recording studio Maniyari वाजा खाजी बेस्ट by Upon Music. प्यारे के भीख मांगी अपन के भिखारी तोहरे कारण भूमि जैसे हम कवारी तोहरे कारण भूमि जैसे हम कवारी प्यारे के भीख मांगी अपन के भिखारी प्यारे के भीख मांगी अपन के भिखारी कई तू चल गइलू हमके पता हो मन हम तोहरा के अपन परान हो कई तू चल गइलू हमके पता हो जय हो करे जवान हो मोर तू फारी जय हो करे जवान हो रवि रंजन के एकदम अनहारी बुझलू रवि रंजन के एकदम अनहारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी ऐसन ती तुम नहीं कहा हमके प्यारी ऐसन ती तुम नहीं कहा हमके प्यारी प्यारे के भीख मांगी कौन के भिखारी अपन music digital recording studio Maniyari बाजार प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक कोई देती मोरे वाला जान बिना हमारा जान बिना हमारा के अब रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अपना रहा सुई देती मरे वाला देव सुनील कहे वाला सुई दे दी मरे वाला सोनू बिना सुहूरत के अब न सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा से अब न सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा के अब रहा सुई दे दी मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा के अब रहा सुई दे दी मरे वाला डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक किस्मत से चलिए रे जइबू तो दिलावा में तू ही रहबू जईबू त दिलवा में तू ही रहबू किस्मत से चलिए रे जईबू त दिलवा में तू ही रहबू दिलावा में तू ही किस्मत से चलिए दिलावा में तू ही अपन music digital recording studio Maniyari वजा पर चिंता अपन खेल खिल ले बारू हमरा अरमान से अरमान आप सुन रहे हैं देश सुनील के आवाज डर लागे है हमरा के गलू भुलाई हो जग दूसरा से कोई तगाई हो <laughs> बोला ना हो के भूलाई हो जक दूसरा से कहनु सगाई हो दूसरा से लख ले बारू हमरा आरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से लख ले बारू हमरा आरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से લખલે બારું હમરા આરમાન આરમાન આખી બાર રવિ રંજન ડોળ बबलू जान पर के सुना तहर हो तू ही छोड़ के चहल दिहल कोई के बेकार हो प्यार के ये सजा मिल गया तू ही दाती खबलू जान पर के सुना प्यार हो तू ही छोड़ के चल दिहल कोई के बेकार हो <laughs> मोरू छुरा करू दिलवा हमर जहान से डर लागे है सुन प्यार के नाम से खेला खेल बारू हमरा महान से डर लागे है सुन प्यार के नाम से खेला खेल बारू हमरा आर महान से आर महान प्यार के आग में चौक के डलू जखम पे हमारा नंग हो मंगिया में सो जबलो जानू पंकज के खून हो जायो जा खुशहाल पंकज के खून हो प्यार के आग में झोंक के डलू जखम पे हमारा नंग हो मंगिया में तो जब लो जानू पंकज के खून हो अब नफरत फैल सारा जहान से डर लगे है देव सुनी के प्यार से खेल खेल ले बारू हमरा महान से डर सगाइयो खेल खेल ले बारू हमारा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से खेल खेल ले बारू हमरा से डर लागे सुन प्यार के नाम से लवे जलाती माई मोर जाई मोर जाई माई सिलावा से कोहिले रोहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल बिया कोके इनका कोके इनका कोके इनका माई सिलावा से कोहिले रोहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल बिया कोके इनकार मन लागे नहीं कोई से घर जाई जो हीरो छूलो बेचला दी माई मोर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई तीरो छूलो बेचला दी माई मोर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई घर जाई तीरो छूलो बेचला दी माई मोर जाई दस रही पहले हो हमारा के छोरी दूसरा के साथ कैले हो कैले सुना कैले दर्द ओ तोरा से प्यार हम दिल से रही कैले हो हमरा के छोड़ी तो दोसरा के साथ गैले हो खिल बगिया में पीछे रोहिया में हथवा छोड़ा ली हली ऐसे निमन बाकी कुछ कर जाई तीर चूल बेचला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कैसे घर जाई तीर छूल बेचला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कैसे घर तीरो चूल्हा में जलाती माई मोर जाई मोर जाई आशिको भय के मिल नइखे अब सहूर हो कुंदन बाबू लागे पिहली अब महूर हो ध्यान दे माई न पी के मर जाए आशिकवा भय के मिलल नहीं खे अब सहूर हो कुंदन बाबू लागे पिहली अब महूर हो रउआ से देव सुनिल दुख सुनावेला आके चरण में और जी गावेला अब रोतवे कुछ कर जाई तीर छुलबे चला दी माई मोर जाई अब रोताबे दिल कुछ कर जाई तीर छुलबे चला दी माई मोर जाई माई सिलावा से कोइले रहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल दिया तो के इनकार मन लागे नहीं रछुलबे चलाती माई मर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई तीरो तीर छुलबे चलाती माई मर जाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी बजा presented by Offer Music प्यारे fiar Yeah.